哎，大家好，我是孙同林，啊，想给大家讲一讲这个美国征兵的这些这些问题啊，啊，我本身自身也是在这个陆军系统，现在也在这个征兵站工作，所以说对于这个征兵的问题或多或少有些了解，啊，我看到很多有很多这个中国人来美国之后有一个当兵的这个问题啊，欢迎大家留言。 我想给大家简单介绍一下这个征兵的这个这个系统，呃，包括这个美军的这个这些福利、这些待遇。当然，最重要的还是你需要知道一个真相。啊，我先给你讲一下这个美军的这个系统吧。啊，当然也是有三军系统的，美军是其实是六军系统。 哪六军呢？一个是空军、海军和陆军，这是比较正常的。空军、海军、陆军这三军嘛，剩下的三军是什么？海岸警卫队，呃，Coast Guard，然后 Marine，那个海军陆战队啊。现在还有一个 Space Force 嘛，空空军呃太空军嘛，就是这个六六六类。这六类呢，其中某一些，打比方，陆军和 Marine 啊。 他会有一些国民警卫队，啊，现役，啊，国民警卫队和预备役，这分了又分了三种，在这每一个军种里边又分了三三种不同的，啊，不是不是每一个军种都会有这个啊国民警卫队和呃预备役的。当然，我们这个里边重点要讲一些陆军嘛，因为我是陆军系统的，对这个陆军系统啊了解一些。 嗯，我当兵时间不是很长，嗯，不到七年吧，啊，或多或少对这有一些了解，所以说可以解答一些大家的疑问，啊，好处是什么，坏处是什么，福利是什么，我都可以给大家来讲一讲这些东西。啊，我们先讲讲这这个六个军种吧，啊，这六个军种给大家了一些建议。如果说是你在美国大学毕业，啊，找工作没有问题。 我的建议还是不是不要去去参军。如果说你就是为了这些福利，那你啊还是看一看空军。为什么空军、海军是第一选择？空军、海军、海岸警卫队是第一选择。为什么？出于我我啊我个人的想法啊，啊，因为什么啊？空军啊。 呃，这个学的东西很多。如果说你英语没有问题，学的东西很多，而且他学了这个东西，那个科技含量也很高，含金量很高。呃，即使是你，呃，不当兵了，你出去找工作，而且这这种工作也很容易找，而且是那个薪资也是很高的工作。啊，在那个机场技师维护都是薪资很高的工作。 那这个海军呢，你可以去在船上服务，也是薪资很高的工作。空军、海军，那这个陆军呢？这个我如果说你学习就是好，脑子就是聪明，你学陆军还是去当这个军官？其他这六军军官是最，如果说有军官你可以选择的话，就不要去当士兵。为什么？我是这个福利待遇。 各方面有点稍微有点区别，我可以我也可以给大家介绍一下这这方面的事情。我们先讲这个这六个军种吧。呃，个人我不是建议你去 marine， <laughs> 为什么？都知道 marine 嘛，每一个人都是 infantry，每一个人都是步兵，所以说这个东西他们生活很苦，而且这个 deploy 也很多。如果说你是单身还可以，你要是说结婚的话，各方面。 对对，这个家庭不是很好，为什么？我因为一去九个月，再回来，再回来待不，用待不上半年，又去了九个月，这这这这生活不是人过的呀， <laughs> 个个人观点，个人观点啊啊！再一个，这个海军其实也是一样，如果说你是单身的话，海军应该是没什么问题的，啊，当然我从海军和海岸警卫队呢，我个人倾向是。 海岸警卫队，因为为什么海岸警卫队它就没有那么些外派的工作，没有那么些 deploy 啊？因为为什么美美国的海军呢作战很多，Marine 一有什么任务，海军就得跟着去。海军不是跟着去，海军是必须得给他们运到那儿。所以说海军的任务很多，因为什么 Marine 的任务是很多，那没办法，Marine 和海军总是在一块儿的嘛，是不是？ 我们有一个谚语吧，想要知道我在哪，看海军在哪，我就在哪。 <laughs> 有那么一个谚语嘛？这三军，海军、空军、陆军，那个太空军呢？估计今年也不怎么招，即使是招也是从空军招。所以说，如果说你不是空军的话，想上太空军很难，除非是一些个别的一些岗位，可能是需要你这个专业对口的话，它可以。 可能去招，当然这个太空军也是前总统拜登提出来的，所以说到现在也没怎么发展，已经建立了这个军种，但是发展的不是很快。 <laughs> 这个我就不聊了，在聊那个各个军种的区别。这区别呢，就是空军、海军，呃，marine，呃，太空军不太了解啊。就这军，除了陆军。 都是要求二十八岁之前才可以参军，也就是说你是二十九岁，他是问都不会问你的，没有 age waiver，就是没有这个这个额外的这个年龄这个这个这个例外，它是没有的。但是 army 呢，陆军呢就给的很宽，但是我个人建议，你如果说是年轻二十八岁之前就是想当兵，第一选择就是空军。 前提是英语必须再好，为什么？因为空军学的东西很多，他学的东西很多，高精尖的东西很多，他们的那个体能测试都跟我们不一样。体能测试我们跑两英里，他们才跑一点五英里，所以说其他的什么，包括做仰卧起坐了，什么姿势都是不一样的。包当然了，我们现在这个陆军这个体能测试也在改革，从 APFT 到 a c f t 也是一些做了一些改革嘛。 回头讲那个那个军种嘛，军种。如果说我个人建议还是空军，如果空军不不可以的话，海岸警卫队要比海军轻松了很多，当然学的东西很多。再再不济，如果说就是不喜欢 deploy 的话，那就是陆巡。为什么？海军好处是什么？你再怎么 deploy 也也是在船上。 你也不用去上那个 field 陆军的坏处是什么？你上 field 就是上那个那个野地训练了，一个星期一个星期去吧，也也不能洗澡。冬天还好说，你夏天外面四十多度，你在外面再跑一身汗，回来再不能洗澡，连续待一个星期，可想而知那个味道是什么样子，每一个人的味道是什么样子。 <laughs> 这个这个，所以说。 呃，空军是第一选择，然后是那个海岸警卫队，是第二选择。对于我个人来说的话，然后是海军，然后再是陆军。Marine 就是那个海军陆战队，就不要想太苦了，每一个人都是 i n f a t y 不要想太苦了。那个，好了，回头我们讲这个的话，如果说你要是说决定了空军，如果说讲啊，其他的。 讲陆军的话，陆军最高的年龄是三十九岁，也就是说陆军的年龄是三十九岁，其他军是二十八岁。为什么是三十九岁呢？但是这个三十九岁呢，啊，也是那个也是有限制的。嗯，这个三十九岁三十九岁也是因为啊，这个美国的这个这个人数啊，参军人数够不上，所以说他把这个年龄给放宽了。放宽了之后。 美国其实征兵了有很多很多的这个这个渠道吧，我可以说是渠道，包括国内国外的，国内是国国外的，甚至还有雇佣兵系统。当然，雇佣兵系统两年前可能是取消了。我们甚至在国外征兵、征雇佣兵，这这是以解决这国内兵源不足的问题啊。他在在这个陆军啊，我管讲这个陆军。 陆军呢是三十九岁，但是这个三十九岁也是有啊限制的，就是说不是说所有的三十九岁我想去当兵就可以的。这个三十九岁呢是需要啊通过这个 medical，就是这个身体检查都是没有各项问题都是没有问题的。再一个就是这个 ASVAB test，就是一个参军考试。每一个这个在美军参军的时候都需要一个参加一个考试，这个考试其实是考试考一个什么方面呢？ 它是这个考试是有很多项在一块儿的，有，呃，词汇知识、阅读理解、呃，计算应用题，呃一些方面的一些图形的理解和一些方面物理方面的知识吧。那这个考试呢，呃，只有几项是算分的，这个词汇知识、阅读理解、计算题和应用题都是算分的，其他剩下的都是。 啊，算其他，呃，计计算你其他各方面的一些知识，真正算分的就是这四项，也就是说这四项你考的特别高，你就可以参军。其他三项是，呃，你这四项过了就可以参军，其他那几科考试都是给你测试你是倾向于更倾向于哪一个兵种。 打一个比方，你如果说你的图形理解特别强的话，它可以给你放到一个设计方面的一个兵种，不需要你去扛枪去去去上上上前线去打仗，是不是？他就是这个方面就是考试也是，呃，比较厉害的，去测试一下你更适合于做哪一种工作。那去参加这个考试，呃，五十分以上，呃，medical 没有问题，三十九岁。 就可以有一个 age waiver，就是说你就可以啊去参军，三十九岁是最高年限，三十九岁。你说我们这个兵种缺到什么程度？我们讲这个这个呃参军这个年龄，然后如果说你真是决定要参军的话，我可以给你讲讲福利方面的待遇和一些其他一些真实的军旅生活。因为为什么？因为啊。 你如果说真想去参军，对参军有兴趣的话，你去那个征兵站。那你去征兵站的时候啊，你去看那个征兵官，征兵官都特别热情，而且征兵官会把所有的这些部队的好处、这些福利待遇，一一的给你摆在你的面前。但是有一点是最重要的，他他是不会跟你说的，就是一些阴暗面吧，dark sides，他是不会跟你说的。当然，我所谓的这些 dark sides。 在每一个这个正常的企业，每一个企业和一个国家和各个方面的社会都会存在或多或少存在这些问题。当然，我们也不能说避讳这些问题。我我作为我个人来做这个视频的话，我其实就是想让一些刚来美国的中国人有参军这些想法的人去解答你的一些疑惑。如果说你对这些有问题的话，留言，我一定会解答的。 在我的知识范围能力能力之之内，我一定会解答的。啊，这个如果说你刚来美国，英语好，交流没有问题，呃，是能读写没有问题，参军肯定也也是没有问题的。我就跟你说，那个 ASVAB 那个参军考试特别简单。为什么我说特别简单了？只要你在国内中学毕业，英语能读懂那个题明白，你就能考过。 我都能考过，我英语很差的，但是我我考过了，因为什么？数学分很高， <laughs> 数学分一下把这个这个词汇和阅读理解分拉上去了，所以说我就考过了。其实也不难，这个东西啊，如果说大家想对这个考试有兴趣的话，我也可以根据给大家介绍一下怎样可以考高一点的分数。我倒不是说说说说是欺骗，就是说一些技巧吧。 啊，回头说这个 age level 就三十九岁，再一个就是相对比较，就是各科各个军种，啊，我们退一万步讲，陆军是没法和空军比的，这也就是为什么我建议大家，如果说大家要当兵的话，空军是第一选项，因为陆军是没法和空军比的。当然，你要是说没得选，岁数已经在这儿了，没得选，那你如果说就是想当兵，那陆军。 陆军好处是什么陆军的好，坏处就是说干的活儿比较多，脏活儿比较多，但是没有马背那么脏，没有那么 m 那么累，但也不少。坏处是什么？坏呃，好处是什么？好处就是说陆军是所有这六个军种里边可以你选择的职业是最多的。因为为什么我说选择这个职业是最多的？因为在美军参军，呃，当兵啊，不是。 我的义务，呃，也不是我的这个这个履行我这个义务，其实是什么？就是一个雇佣的关系，就是一个工作。你政府雇佣我来给这个去当兵保卫这个国家，那你付我钱，我就干我的活儿。就是说，在美国当兵是什么？就是一个雇佣关系。所以说我就是去每天上班干活，下班回来。但是这是什么二？但是也是二十四乘七。 这是在合同里写的，二十四乘七是士兵，也就是说，一旦有个任务，一个命令就得回去，包打好走。 <laughs> 这这就是当兵嘛，就是这样。我回头讲这个这个职业，这个职业，美军可以给你的职业有一百多个，一百多个，包括各个方面的职业。对于选择这个职业啊，其实啊，啊，我也是有有一些给大家有一些意见的啊，建议的。 啊，选择什么样的职业？当然，这个是后话。我们，我请允许我挖个坑， <laughs> 挖个坑啊！以后还会有更多的坑，我挖。我先做做一个大致的一个一个介绍，回头这几个小项我们可以继续展开的讲。如果说你有兴趣，就留言，我就展开的专门做一个一个这个方面话题的一个一个视频。我们先简单的讲一下这个这个呃呃职业。 这个职业包括很多，你选择这个职业，啊，从作战的步兵，到后勤，到医疗，到运输，到管理，包括食堂，任何的一个你都可以选择。包括还有还有船，你可以在船上工作，可以能想象吗？陆军美国陆军有船，你可以选择在船上工作，修理那个船的发动机。 啊，像这个兵种啊，我我后聊吧。这个兵种反正挺有意思的，基地就那么几个，全是好基地。 <laughs> 我后聊这个，回头我们讲这个这个呃职业，职业有很多职业你可以选择，有一些像在空军选择职业就不是很多，海军选择职业也不是很多。因为为什么？你转来转去还是为那艘，还是转在那艘船上转，你转来转去还是在那个飞机在那儿转，是不是？ 所以说不是很多，但陆军就很多啊。我们回头讲这个啊，对于你想参军、对这个有兴趣的这个小伙伴啊，我再讲讲这个福利方面的事情啊。美军这个福利方面，参军啊，你去征兵站，肯定第一个会跟你讲，你念没念过大学， <laughs> 他们肯定对于因为为什么？对于美国的这个青年呢？ 从高中毕业啊，这个大学是一个相当大的一个诱惑，因为为什么美国就是一个看证的世界嘛？你是本科毕业，你就做本科的，呃，毕业的这个这个这个事情，拿着本科毕业的这个钱；你是高中毕业，你就干着高中毕业的这个这个事情，拿着高中毕业这个钱；你是这个研究生毕业，你就拿研究生的钱，它是不一样的。所以说，在这个美军当中。 当中啊，就是征兵官一问那个说，哎，你没念过大学？他其实是是有两个，呃，是有呃，是是有两个问题在他在他脑海的。第一个问题，如果说这个人回答了是没有，那他就会继续介绍这个这个大学的这些福利待遇。如果说他有的话，他可能会想到，哎，你有没有呃想法去去加入这个这个军官这个行列？ 美军的这个军官，因为什么？只要你有本科的毕业证，你就可以去试着参加美国的军官，去当军官，就是从军官开始，不是从士兵开始。你士兵再升也升不到军官，是不是？除非你去那个军官后补学校 OCS，啊，Green to Gold，嗯，这些这些方面，呃。 对于大家这个，我也可以给大家讲讲这个从士兵到军官怎么怎么做，甚至是这个 West Point 也是或多或少了解一些，不能说特别精通，了解一些。啊，他会问你就会问，哎，你你念没念过大学，想不想去大学？他们都会说这个，为什么？这是因为这是一个啊比较大的一个福利，在美军当中，为什么可以免费念大学？当然了，这个免费念大学的这个东西啊，呃。 也是分好几个系统的，从这个什么九幺幺啦、T A 啦，呃，这个 G I B U 啦，G I B U 就是一个最原始的、刚开始的这么一个福利待遇，呃，到后边发展出 T A 和 Nine Eleven，就是说有不同的这个渠道或者是方法你可以选择，呃，这个这个呃，G I B U 啊。 也是有标准，呃，也是有上限的。也就是说，不是说你什么学校都可以去啊。我去哈佛，我去耶鲁， <laughs> 我去 Brown，不是，不是。啊，为什么我说它是有上限的？像这种名校啊，啊，私立学校、私立大学啊，可能这个啊 GIB 有 cover 不了， <laughs> 没有那么多钱，不是你想象的什么学校都可以去的。当然了，耶鲁、哈佛，你得有那个那个名额才能进去啊，是不是？还得还得考试呢。 就是说，这个 GIBU 啊，就是正常的公立大学都是没问题的，四万到五万都是没问题的。这个去年，这个这个 GIGIBU 啊，其实也可以，呃，有很多花样可以去用这个 GIBU。打个比方说，你当兵，你当了几年兵之后，哦，我这个 GIB 我没有用，我合同到期了，我不想干的，我这个 GIB 有没有用？啊，那我这个 GIB 可不可以留着，可以。 你可以六年之后，可以把这个 g I B U 转到你孩子的身上，也就是说什么？也就是说你，哎，我当这个兵，的我没有用 g I B U 啊，我可以把这个 g I B U 转到我孩子，等我这孩子长大了，念到高中，去了大学，我不用付学费了，我不用学，我不需要给他攒学费，用我的 g I B U 就去就行了。好处在这儿啊，呃，当然了，这个这个 g I B U 你也可以自己用。 但是基本上这个 GIBU 都是退役之后想想着办办法去，哎呀，我退役了，我想去上学上学，再想去找其他的工作，他会用 GIBU。但是这个 GIBU 啊，其实啊，呃，对于我来说还是，呃，你如果说自己就是不用的话，或者是自己就是想进修一下，打个比方，我已经有 Bachelor 了，我想去学 Master，哎，我那我用一下吧。 或者是我已经是 master，我还用我还去学它干什么？我就给留给我孩子吧，是不是？这方面还有一个那个学习的这个这个资金补助，还有一个是叫 T A。呃，你介绍介绍一下 T A 啊，T A T A 是什么？T A 这个是一个，当你只有只有是现役 active duty 的时候，你用 T A。T A 是什么？在你 active duty 之间，这个 during，在这个期间嘛。 你，呃，去念大学，T A 是会给你钱了。当然，这个这个 T A 其实跟 GIBU 是一样的，就是 GIBU 是之后我翻译之后我用 GIBU，T A 是在期间我可以用 T，A，而且这个 T A 可以用好几次，只要你用过一次之后学完了达到标准了，你可以再再申请。呃，GIBU 只能用一次。 <laughs> 所以说，它它或多或少有些区别。如果说你在服役期间你是有很多时间去学习的，工作不是很忙的话，申请 T A。当然，这个 T A 也是有标准的啊。T A 的标准是什么？T A 标准是每一科不超过二百二十块钱，这是两年前的吧？两年前的标准。呃，如果说我可以继续再问一下，但是差不差不多这个钱，一科是不超过二百二十块钱。 也就是说，啊，这个大学嘛，有很多学期嘛，一学期有七科八科，整个学年下来，你学完了之后，可能能学二十几科，每一科他会给你交不超过二百二十块钱的学费。你每一个大学的学学科可能它价格也不一样，但是公立大学的学科它差不多就是二百二十块钱就够了，就一科二百二十块钱就够了，除非你是上那些名校。 我第一个基地在 El Paso 的 Food Place，在 Texas 嘛。然后 El Paso 它就有一个 UTEP，就是那个 El Paso 的那个 University，呃，Texas University，那个学校就是学费就比较高一些，因为是名校嘛。那不能说特别特别有名，但是在 Texas 整个这个这个算是能排得上名的吧。它那个每一科的学费就超过二百二十块钱，那超过二百二十块钱，那这个钱怎么办呢？ 打个比方，这个学科是二百五十块钱，那 TA 给我二百二十块钱，那我只能自己再掏三十块钱去补上，就就这样。但是掏的不是很多，可以。还有一个呢，就是说，啊，你考试考试成绩必须在是七十分以上，每一科的考试必须在是七十分的以上，才达到这个美军的这个 TA 的标准。也就是说，你要有一科是六十九分。 那 T A 是不会付付这个钱了，你自己付这个学费。当然，一科也不是很贵嘛。那每一科，你要是说整个每一科自己都交的话，那我还不如自己去交这钱呢，是不是？那看你自身的能力。啊，再一个，这个这个 T A 啊，好处是什么？可以用很多次，它不像 G I B 只能用一次。好处在这儿，只要你有时间，有这个精力去学习，你就可以继续学，继续学，继续。学。 我们再讲一下这个 nine eleven，这不两种嘛，一个是 j i b u TA nine eleven，nine nine eleven 啊是什么？nine eleven 啊是不是？嗯，创大是创大楼那个数字是一样，但不是一个事儿啊。是 nine eleven，nine eleven 是什么？是这个也是在你退役之后可以申请 nine eleven，跟 GIBU 是一样，只能申请一次。 但是 nine eleven 好处是什么？好处是 nine eleven 可以申请这个房屋补助，也就是说，我去学校的时候，去两年学校，我去上这上学，部队给你两年的房屋补助， <laughs> 也就是说一个 GI Bill 的加强版。所以说这个有很多人就是申请 nine eleven，但是 nine eleven 并不是说在全美所有的城市都有 nine eleven 的，百分之八十。 城市都是有 nine eleven，就是说，基本上的大城市都会有 nine eleven。好处是什么？白拿钱，谁不干呢？哦，要我，我肯定我我也申请这个。再一个，我说一下，想说一下，这各个州的这个这个教育也是不一样的。啊，为什么我说这个啊？因为我本身是 Texas resident，我是呃德州公民。 我是德州公民的话，在德州就有一个，呃，那么一个规定吧，就是说，如果说你是德州，德州，德州对老兵 e r 退然是很好的。德州的话，我是德州的话，德州公民的话，我如果说是退役的话，我可以选择一个免费的公，呃，我可以选择一个公立大学，而且是德州的州政府给我付钱是免费的，我不需要动用我的 G I B l 我就可以上一个免费的大学，这个是只有在德州才有的，所以说这就是为什么很多老兵都上德州去去退休的原因，因为德州对于老兵这个福利待遇都是我自认为是第一的啊，我如果说错了，请大家指正啊，我认为是第一的。然后讲这个这个这个教育这方面的这个福利啊。 教育这个方面，我给大家其实也给大家讲了这个好处是什么，坏处是什么。j i b u 呃 j i b u 的好处是什么，坏处是什么？只能用一次。又讲这个 TA 的好处是什么，坏处是什么？Nine Eleven。然后我们再讲讲这个福利待遇的这个 BAH 吧，就是这个呃，防务补助这方面的。美军呢，这个防务补助啊，就六个训种全都是有的。 全都有了，只要是你参军的，都是会有的。呃，这个房屋补助是什么啊？房屋补助啊是，呃，它是分，它是分，呃，你的这个结婚的状态，也就是说，我们说的 dear dear 是什么？Independent 就是你结没结婚，有没有老婆？如果说女性参军，有没有丈夫？啊，有没有孩子？如果说是你结婚了状态的话。 你会得到一个房屋补助。如果说你是单身，呃，参军的话，你是没有房屋补助的。这就是为什么我有时候中国人都说，哎呀，结婚之后再去参军，的钱多，确实也。当然，这个这个 B H 啊，也是根据这个不同州的不同城市的平均房价来决定了。也就是说，这个 B H 并不是都是一样的。那你在大城市待的话，有一些城市比较贵。 San Francisco、Los Angeles、Dallas 那些那些大城市的话，房补都是很高的。因为为什么？因为这个房屋补助啊，是每年的平均平均这个租房的这个这个成本来给你算出来的。也就是说，这个不是固定不变的，是可变的。每一个城市的今年和去年、明年都是不一样的，它都是在变化的。因为为什么这个？ 房屋成本、租房的成本是不断变化了嘛？再一个啊，你军衔儿、军衔儿的不同，这个房屋补助也不同。军衔越高，房屋补助相对就高，啊，不是说绝对的特别特别高，可能差个两三百块钱吧，差的不多啊，差的不多。但是两三百块钱也够交个水电费了吧？是不是？啊，军衔儿的不同，呃。 地区不同，军衔不同，这也有不同的啊。这个当然，如果说是你是单身参参军的话，是没有这个补助的。那单身参军是住在哪呢？单身参军是住在宿舍里边，住宿舍。那住住宿舍有没有好处？有没有坏处？有好处也有坏处。好处是什么？好处是你不用交房租， <laughs> 你不用交电费，你不用交水费。 你你这些钱都是不需要交的，坏处是什么？坏处是赚不到钱了，是不是？收拾收拾屋子，然后每一个每个星期还是每半个月定期这个士官长来进来检查，哎呀，你这个被子没叠，怎么都会检查。这个这个不能养宠物， <laughs> 不能养宠物，这些都是坏处嘛？啊，好处也也有啊，好处也有好处是什么？ 基本上早上集合做训练，都是在那个宿舍旁边嘛。所以说你六点半集合，你提前十分钟，六点二十六点二十必须再到的话，估计你六点十分你把门一关，你下去他就不会晚， <laughs> 就不会迟到， <laughs> 这就是好处，你知道？你要是说在外面住或者在基地的这个这个基地的房子住的话，你还得开车开车去。 那停车，你你那找车位， <laughs> 所以说时间方面能多睡一点嘛。嗯，那当然这个这个结婚的这个这个这个租房给你这租房补助啊，你也可以用在其他的方面。打比方，呃，你要如果说是结婚的话，可以选择的房子可以选择三种三种，那根据基地不同，可能也是两种，一种是基地内的房子，你住在基地内的房子。 一种是基地外的部队的房子，有可能有的基地可能没有，小基地可能就没有，大基地一般是有的。而且基地外的房子基本上都比基地内的房子要建的要好，要大一些。啊，我不是说，但是我不是说那种那种将军住的那种小小小独楼啊，将军住的那种就必须在基地住的，他们那个设施都特别特别好了，可能没法比的，士兵可能没法比的。第三种呢，就是在外面租房。 在外面租房子，就给你的这个房屋补助啊。你在外面是绝对会租到租到房子的，不会说让你租特别贵的房子，但是一般的房子都是没问题的。好，那我们来再说一下这三种房子有什么不同啊？你住在这个基地内的房子，如果说你住在基地内的房子，不是啊。 环境特别差的话，因为为什么基地里边房子有了房子很旧啊，都是六十年代建的，五十年代建的都很旧啊。不是环境不是很差，新房子的话，你住在那儿，他会把你所有的 B A H 都会减掉。打个比方，你有一千五百块钱，当地一千五百块钱的 B A H 房屋补助的话，你如果说选择在基地住的话，这一千五百块钱是全部的减掉，每一个月都减掉，算是你的房租，呃。 基地内的用水、用电、煤气是不花钱的。当然这个不是无止境的让你用，钱电就随便用，又充电又不不是，它是有一个 limit，有一个有一个 limit，只要你不超过这个 limit 都是免费的，也就是说你住在基地基本上是免费的，你不可能是水天天浇浇浇草坪嘛，是不是？ 不可能了，基本上都是免费，也就是把你这所有钱全部减减掉之后，你在基地住，免费在基地住。在基地外面的房子，在基地外面的房子会是怎么样呢？基地外面的房子会是，啊，你也是会把你所有的这个 B A H 都减掉，但是在基地外面的房子，相对于基地内面里边的房子要好一点。个人认为啊，因为基地外面的房子是后建的嘛，当然现在也有很多基地。 在基地内部建立很多了一些新的房子，都都是比较好的，也是根据军衔嘛。你军衔越高，你可以选择的这个这个也就越高。但是这个房子有一些房子都比较大，但这个房子也是一样，也是一样，水电是有一定的 limit 的。然后给你把所有的 bh 全部减掉。然后这第三第三点是什么？在外面找 agent，自己的 agent。 去租房、租赁、租赁房，这个好处是什么？呃，或者是住公寓嘛？公寓或者是房子，这个好处是什么？好处就是说可以，呃，租便宜的，是不是？只要这个社区环境，啊好，呃，周围 neighborhood 都是比较安全的，嗯，这个如因为你毕竟你能在外面住，你肯定是那个结过婚的嘛。 是不是？你不希望你的老婆、孩子，或者是丈夫还是孩子，他他他有生命危险？是不是？他就是选择一些好的社区的话，基本上都是没问题的。如果说你再选择便宜一些的，环境也比较安全的，每个月可以能省一些钱。尤其是住公寓嘛，住公寓，啊，你你租公寓肯定比房子要便宜，而且公寓的这个水费是不收钱的，它只收一般的公寓。在美国，一般的公寓是只收电费的。 那这样就能省很多钱了。一般一个合同三年，呃，officer 军官是两年，有可能也有三年的，我也看过一些个极个别的五六年的，极个别的，但基本上都是两年到三年。那你住这两年到三年，你每个月都有三百块钱、四百块钱省下来，那那这这两年三年下来也能省不少钱，相当于一个额外的收入，是不是？但是坏处是什么？ 签合同、 <laughs> 开水表、开电表这些乱七八糟事，都在需要我们自己去做，单位是不会给管了，那个部队是不会管的。但是好处是什么？我们多学点东西嘛。因为毕竟作为第一代移民来到美国，什么也不知道，有很多事情是需要我们自己去了解、去自己去去去做的嘛。我刚来我也不知道啊，呃，做了很多，走了很多弯路，花了不少钱。 再一个就是，我想说一下，就是也不是所有的基地啊，只有结婚了才可以住到基地外面。你是单身的话，也可以申请这个房屋补助的。那前提是什么？有一些个别的情况，有一些基地跟基地的啊规定不同啊，它不一样。我在那个 f o o d b l i s e 的时候，只有在 E 六、E 六的什么，就是上士、上士军衔以上，你才可以。 有资格申请在基地外的单身，呃，如果你没有结婚的话，你可以申请这个单身的这个房屋补助。单身房屋补助就比这个有这个老婆孩的要少一些，但是也可以租到一个不错的一个房子或者是公寓，一般都是住公寓嘛，也好收拾收拾家务也好收拾家务。在那个我在那个 l 佛罗 a 达 s 的时候。 住那个是义务就可以申请，中式就可以申请了。因为为什么？因为每一个基地的这个住房资源不一样，它可能会产生一些不同的规定。啊，当然这个 officer 就是这个军官呢，军官呢是跟那个士兵这就不一样了。军官即使是少尉，就是最低那个金衔那个少尉，他刚来的时候，他也是有一个啊、单身的 B A H。 也就是说，他即使是没有结婚，他会自动得到一个单身的 BAH，他是不可以住这个单身宿舍的，因为这有一个有那么一个规定嘛，美美军有那么一个规定嘛，就说这个这个这个问题，所以说军官是自动得到一个单身 BAH。如果说你结婚了话，那会他也会有一个啊正常的一个 BAH。当然，这个军官还有一个 E。 O O one E O O one O two E 那那一个挖个坑吧，挖个坑吧，后后面讲。如果你对这个有有兴趣，后面讲讲这个啊，回头再继续再讲这个 B H 啊，这个 B H 也就是说你是单身的话，其实也是可以申请的。在那个我在 Forty Years 的时候，有一些 s p e c i a l i s t 就是 E 四，他们一些个别的原因。 也是可以申请这 BAH，但是这个批的实验室需要很长，需要需要等。再有一个是什么个人原因，就是这个没有达到这个军衔等级的，但是是单亲家庭。打个比方，我我没有结婚，但是我有孩子，也可以申请这个这个 BAH 所以说说在美军有一些东西去。 我们了解的话，我们可以利用着这这些东西得到一个我们这这方面最大的一个利益化吧。倒不是说利益化，这是我们本身的这些福利，因为不是很多人都都了解这些东西。我也是给大家讲一个啊皮毛吧啊。我们讲这个讲完这个 B A 是来讲这个再讲一下这个 B S B S 是什么？是这个餐补，简单来讲就是说一个吃饭的一个餐补。 这个餐补呢，啊，我们我想给大家说一下，你认为这个士兵和军官谁的餐补比较高呢？大家可能会说，哎呀，军官餐补比较高。其实不是，其实士兵比军官 <laughs> 餐补要高。我只有二百六十几块钱，士兵他有三百六十几块钱，这这这 我就不明白了，我们同样是在干活，难道军官吃的比士兵少吗？但但是就是这样，但是这个这个餐补啊，啊，对于这个这个跟这个 B H 也是差不多的，也是分单身和啊不不是说分单身和结婚的，因为你单身的话，你不是说分单身和结婚它不一样，都都是一样的。但是呢，你单身的话，你只能在食堂吃。 也，因为你住这个宿舍旁边就是食堂，早饭、中饭、晚饭也很方便在这吃，你也不用去做，是不是？当然，坏处是什么？呃，好处是方便，坏处是什么？坏处是是，他会把你所有的这个 BAS 都会减去三百六十几块钱，全部减去，每个月都会清掉，每个月都会清掉，你是攒不下来的。当然，你你就算三十天。 总共三百六十几块钱，三十天，你你这一天也没有多少钱，一天就是十二块钱，是不是？十二块钱，你要是吃三顿饭，你肯定不够啊，是不是？在美国，你吃一顿饭十二块钱，差不多，也刚好凑合，你吃个吃一顿饭。所以说，如果说你单身的话，如果说在食堂吃的话，每顿都在食堂吃，这样是是最划算的。 如果说是你结婚了，当然你就不能在食堂吃了，是不是？也不是说不能，可以在食堂吃，但是不划算。我我刚来那个基地的时候，我去吃吃了一次，吃了几次吧，每次给我减十块钱，我吃了四次，给我减了四十块钱。我我除非是每个月都在那儿吃，他不会给我减四十块钱，但是我只要去一次，他给我减十块钱。 不划算啊！我只吃我只吃中饭，不划算。当然，这个如果说额外自己交钱的话，可以。你早餐才才多少钱？早餐是一块七吧，一块七毛五可能是我记不太清楚，因为我我很少很少去食堂吃。中饭可能是两块的钱，也不贵也不贵，两块钱还是三块钱，我记不住了。但是美军的这个食堂。 营养很好了，营养搭配的很全，而且这个做了这个主食、副食，还有包括这个蛋糕、牛奶啊喝的这些东西、水果这些东西搭配的都很好。主食他都会给你盛的，但是副食你自己盛，你想吃多少吃多少。所以说我感觉单身的，如果说你住宿舍去食堂吃是很划算的，即使他把你这个钱全部减掉也是很划算的。 嗯，这个 B A H B S，我们再讲一个这个啊，这个服装吧。我讲完服装我就给结束了，这个视频有点长，我也不知道大家有没有耐心看完我这支影片啊。我给你再再讲一下这个这个服装啊，服装每一个士兵每年都会有一个服装费，也就是说，这个你军装你每天都穿军装嘛，礼拜一到礼拜五。 你要是礼拜六、礼拜天有加班、有这个 staff duty 的话，你也在需要穿军装去。那你穿军装去的话，呃，那就不能穿随便 clothes 了吧？那你天天穿，天天穿。你 basic training 只给你发四套，当然就是这个发四套都是免费的，什么都发，都给你发发四套，鞋发三双，两双夏天，一双冬天都发。我给你发，回头我给你讲这个这个这个鞋。哎呦！ 那个都都给你发，他每个月啊，每一年啊，都会有一次这个服装补助。这个服装补助只有 e n l i s t 有，也就是说只有士兵才会有，啊啊，这个军官呢是不会有的。 <laughs> 难道我们不穿这？难道我们不穿制服去上班吗？我们都需要自己买，但士兵就不需要。每一年，因为 basic training 给你发四套。 四套你至少能穿，至少能穿两年，除非你天天在在 field 去在山上打滚儿，估计四套不够，但是四套基本上都够了。那你从第二、从第三年，你就可以可以换了。当然第一年就有这个钱，你就可以换了，可以换上衣啊、裤子啊、腰带、乱七八糟的鞋、帽子这些东西。当然美军的这个鞋有点贵，而且价格跨度也很大。 当然，质量也不一样，穿穿起来的舒适性也不一样。但我个人还是建议不要去买美军配方的那个，就是八十六块钱那个，不要去买。你，除非你是有什么特殊的一些原因，还是买一些稍好了一百块钱以上的，穿起来特别舒服，这试穿也特别舒服的。因为我这个脚还有一个故事，小故事，在那个 Basic Training 的时候，我不知道，我不知道去了给我发那双那个。 部队那个鞋特别特别硬，我那个鞋都可以当锤子使，砸钉子都没事儿。你知不知道那鞋特别特别硬？当时也是咬牙坚持吧，咬牙坚持。穿了第二个星期开始，我的那个小脚趾头都没有知觉了，都麻木了。我没办法，每天睡觉之前洗澡嘛，嗯，泡泡脚，拿热水泡。中国人嘛，喜欢泡脚。 但是没有盆儿嘛，哪有盆儿？找个塑料袋儿套上，接点热水吧，脚泡进去才有知觉。太硬了，真是。你要是有钱，还是买稍好一点、软一点的，而且穿起来比较舒适、透气的，能稍好一点。又又又又又跑题了，这时间超了。 <laughs> 回头讲这个这个这个这个服装补录。 服装补助，这这样这样的话，每年基本上穿这个 uniform 这些服装啊都不需要花钱了。其实这个美军这个服装很贵的，啊，这个上衣四十九，呃，如果说你买那种那个夏季的，因为现在有分那个那个四季和夏季了嘛，夏季那个两个兜没有，而且那个布料是特殊布料，穿起来比较透气的那种。你要是买夏季的上衣四十九，裤子四十九，这两两套下来。 两两件下来，一百块钱没了，还得需要买什么腰带啦、啊鞋子、这个这个帽子啦。如果说你再再缝一下这个这个军衔儿，再缝一下这些这些东西，乱七八糟加起来也是不少钱。所以说这些都是美军的这些待遇啊。再再再讲讲这个这个这个医疗吧，医疗方面的吧。 看这个时间，看能不能照一小时。不知道大家有没有时间照一小时讲，再讲讲这个医疗吧。啊，有时间聊聊医疗。这个医疗啊，呃，如果说是你当兵了，啊，参军了，这个医疗会进自动会进到这个叫 Tricare 这个系统。美国的 Tricare 是比较一个普遍的一个医疗系统，不是特别特别好，但也不是特别特别差的。嗯。 全美都是通用的这个这个 TraCare，倒是比较还可以吧。对于我来说不是很好，但是大家记住一点啊，这个美军的这个医疗是不包括这个牙科的，也就是说在美国牙科和医疗是分开的。我也不知道这是什么奇葩，为什么这么奇葩？这呃没没见过，反正是分开的啊，这个这个。 一讲到这个牙，我就想起来这个这个原来在训练时候有牙，这后讲这是另外一个故事，就先讲这个医疗吧，不要别跑题了。这个医疗，这个医疗啊，它会进到一个 t r a c k e r 这个系统。呃，如果说你是单身的话，当然你自己会会进入 t r a c k e r 系统；如果你是结婚的话，不管你是是老婆还是是丈夫那方面，还是孩子，都会进入 t r a c k e r 系统。 好处是在这儿，也算是给一个家庭的一个啊一个医疗保障。但是这个不包括牙科了，不包括牙科了。这个牙科啊，这个东西，如果说是现医的话，那当然其他病种都是一样的，现医的话都是免费的。而且在美军这个这个牙科技术都是很高的，用的材料都是填充的，这些材料都是最好的。我我原来在修过这个。 从来就没换过，六年前修过，到现在都没换过。原来修牙在找朋友，那时候没参军之前，呃，没有医疗保险，修一个牙找了一个我老婆的一个朋友，还要了一百块钱，就补了一下，就一百块钱。你可想而知，美国这个这个这个修修一次牙得需要多少钱？而且美军这个这个修牙它是。 免费的，但是对于呃 dependent 孩子、老婆、丈夫、老婆或者丈夫或者是老婆还是孩子，是需要额外掏一些 percentage，不是百分之百。而且它是不能用基地内的设施，只能在外面。再一个，我我想说，我一说这个基地外面，我就想说这个 trucker，trucker 其实也挺黑的。我为什么我说挺黑的？ 呃，因为 TraCare 他不希望你到外面的医院去，他希望你到在基地里边的 Clinic Hospital 去看这些大夫，他不希望你去 civilian size。为什么？就相当于把左手的钱给右手钱，TraCare 把钱 <laughs> 给到那个各个基地的呃 Clinic，然后你们再去 Clinic 去看，然后再把 Bill 给到那个账单，再给到那个 TraCare，其实实际上就是把。 钱从左手倒到右手，其实这个我也不能说美国这个第三方这个保险改革啊失败吧，但是他们也有商业的这个这个运作也有好处啊，好处可能是对于我们来说不是很多，但是呢，啊，我们还是享受一个免费医疗，牙科这是最重要的，牙科在美国看牙太贵了。 太贵了！如果说你没有保险的话，真是你看牙能看到破产。 <laughs> 如果说一个种植牙的话，那是疯了，这这都疯了。我曾经看过一个人，呃，看呃看那个电影嘛，说：“哎呀，打我可以，千万不要打我的牙。 <laughs> ”其实是在美国是真事儿，那牙很贵的。这个医疗啊，讲医疗，这个医疗就是这样。如果说你参军了， 如果说有家庭的话，家庭都会是在这个 t r a c k e r 之下，你是在 t r a c k e r 之下都是没有问题的。这个我们总结一下吧，讲了这个呃 BH BS 这个服装补助，包括这个医疗，我们要不今天就讲到这儿吧。等我下次下发下一个视频，给大家讲一讲啊各方面的制度啊方面一些真实的一些我的军旅生活吧。 啊，而且包括一些美国的一些规章制度，呃，呃，比方说那个呃，Sharp，就是那个性骚扰方面的和一些这个公平竞争的 EO 这方面的，因为这些话题是避不开的嘛，啊，是不是？而且都是有些东西的，我们都是以讹传讹。 说一些，哎呀，这个在美军不被性侵怎么怎么样？其实这这个这个东西我们可以公开的来谈这个东西，因为美军有很多的这个规章制度去说这个。我们我们下一个视频我如果感兴趣的话，我可以说说这些，因为有很多的这东西我也不可能一次性给说说完。如果说大家对啊部队方面有什么感兴趣或什么疑问的话，请大家留言。 我会一一的解答，在我的知识范围之内啊，一一的解答。那么这次影片就先录到这儿啊，我准备下一次影片，嗯，再见。